Город Балакова. Большой город? Город э, порядка больше 200 тысяч населения. Угу. Семья, дети? Семья, да, дети, жена и двое детей, дочь и сын. Сколько лет? Э, дочери у меня будет э, не так скоро 6 лет, угу. а сыну 3 года исполнилось. Контрактник? Да. Когда подписали контракт? Ну, я службу служу уже 10 год. Должность какая? Командир отделения. Отделение какого? А, ну, мотострелковая бригада. Погоны. Вот, э, ну, старший сержант. Старший сержант, да? да. Когда э, зашли в Украину? 24 февраля. 24 февраля, да? 24 февраля. Первый день. Э, какое направление? Куда сходили? Ну, по направлению не, не, как бы точно не могу сказать, потому что машина моя находилась самая-самая крайняя вообще из всех машин. Вот, э, было ну, а откуда заходили? Черниговская область. Черниговская область. Ну, это Черниговская область. Черниговская область. Да, когда попали в плен? Попал я в плен 1 марта. Задания какие ставились? Задачи? Ну, по задачам, так как э, глубокие задачи какие-то они не могут нам доводиться, потому что я знаю только командиры такое, основные какие-то задачи. А у нас просто как бы дается приказ, там, скажем, ехать влево, едем влево, едем вправо, едем вправо. А такой конкретики какой-то а мотострелковое отделение что делало? То есть, как, то есть какие функции исполняли? Вот вы лично. Мы, мы лично просто ехали, охраняли КАМАЗ, который впереди ехал у нас. Это а там БК ехало, да? Нет, э, КАМАЗ с длинным был прицепом, все. А обстоятельства взятия в плен? А, получается, КАМАЗ сломался, мы остались на его охране. Вот, КАМАЗ водитель так и не смог починить. Угу. Вот, и мы приняли, ну, командир с нами был, командир взвода. Угу. Вот, в машине находился. Он принял, принял решение, чтобы мы попытались ну, найти кого-нибудь из тех, кто вообще ехал вообще во всех колоннах, так как мы находились самые крайние. Угу. Вот. Попытался, чтобы найти кого-то, либо ну, что-то кого-то встретить. Угу. Но застряли на машине в болотах. Вот. В болотах застряли, машину оставили, машину сожгли и выдвинулись в пешем порядке. Вот. В пешем порядке мы передвигались три дня по болотам, по лесам, ночевали также ну, под открытым небом. Вот. Питались мы сухпайком, который у нас был с собой mm-hmm. из машины. И э, на четвертый день, двигаясь э, около одного из поселков нас, ну, недалеко от, от поселка, там какой-то был овраг, окружила, ну, тероборона. Вот. Все, и сколько? так мы попали в плен. Сколько на контракте получали до войны? До войны получал я 47 тысяч. А при заходе в Украину что обещали? Мы, я ничего, я только уже узнавал в плену о каких-то добавочных там, может быть, деньгах, потому что а, так как мы заходили, ну, получается, 24 февраля, мы вообще добавочных деньгах мы ничего не знали. mm Я понял. Э, для вас это СВО или война лично для вас? Для меня это... Ну, как мы все военные, да, конечно, там приказ, при... ну, приказ есть приказ, мы выполняем свои обязанности, но, конечно, было это неожиданно. Было это дико как бы вообще. Что вы имеете в виду было дико? Ну, что, ну, не знаю, что мы попадем на территорию другого государства. Вот смотрите, эм, вот у меня были ребята там на интервью, да, там им 20-25 лет, и они мне говорили, что это все неправда, все все понимали. Вот те, которые люди говорят на камеру, что они не понимали, что заходит другое государство, что типа их там везли и так далее, все все понимали. Ну, может быть, как-то до кого как было доведено. Не, ну, смотрите, у нас разница, там 87-й год, да? Так, да. Рождение, да? Вот вы младше меня на 6 лет, да? Ну, я не верю, что как бы люди, которые едут э, в колонне, ну, это же знаки, это же видно, ну, пересечение границы и так далее, ну, ну, это полностью тупым нужно быть, что захочешь в другое государство. Нет, ну я имею в виду в плане того, что это было внезапно. Ну, как бы вообще. Ну, ну как внезапно? Ну, вы где дислоцировались до этого? Ну, узнали мы только 24 февраля. Нет, до этого до этого где вы стояли? До 24 ну, февраля. В Брянской области находились. Брянской области, да, это приграничная область Украины, да. правильно, да? Весь мир знал, что около границ Украины сосредоточена группировка 150 тысяч. И весь мир говорил, что может быть война. Ну, она же может быть, как бы. Но россияне, как бы, они не спрашивали, вот зачем мы здесь находимся около границ Украины. Mm. Вот ну. солдаты, солдаты. Mm. Ну, то есть вот там пацаны по 20-25 лет, они мне говорили, вот на камере это у нас записано, что все понимали, что что-то будет. Ну, Потому что такую большую группировку не нужно держать около границ. Более того, со страной, которая слабее, да, на то время было в военном плане. Ну, понимать это одно, а когда дойдет дело до приказа, и это уж как бы другая вещь. Находиться у себя все равно вдоль на границе. Угу. Вот. Какие-то могут, подразделения могут находиться, а потом их а, могут вывести обратно, увезти в пункт постоянной дислокации домой, mm -hmm. скажем так. Могут перевести куда-то дальше на учения какие-то совместные, да, может быть, с Беларусью вот так. Тут даже, мне кажется, не зависело от того, сколько ты прослужил и mm -hmm. какую должность это только... Вы сразу армию выбрали после срочки, я это понял, да? После срочной службы, ну да. Почему армию? Ну, во-первых, это потому что как бы стабильный заработок. Вот. Во-первых, карьерный рост, если ты имеешь желание, как бы, и ты будешь стараться, вот, то ты можешь продвигаться также по, карьер, ну, по карьерной лестнице. Ну, вот, отучиться, выучиться, стать офицером. А, также предоставляется многие как бы ну, идут, а, что для себя, например, получить жилье. Угу. Вот. Вы получили жилье? Правильно я понимаю? Нет, я еще нет. А сколько оставалось, чтобы получили? Вы, вы, вы живете в съемной квартире, да, я так понимаю? Или Нет, как? А служебная квартира. Служебная квартира. Служебное да? жилье, да. Служебное жилье, да? Да. И вот это, я правильно понимаю, что большинство мотивов, э, вот те, которые там присоединяются к армии, это какие-то материальные блага, да? Вот стабильная зарплата, там квартира, ипотека ниже и так, так далее, да? да? Это как бы целая система так построена в России, да? Вот чтобы там, ну, как бы привлекать э, людей Э, в ну, армию? Ну, чтобы была мотивация, конечно, как бы человека была а, мотивация. А вот э, там, когда мы возьмем население, да, другое, там, России, да, вот какой уровень жизни? Ну, уровень жизни по региону, конечно, будет все равно разниться. Но, ну, как говорится, кто ищет, тот всегда найдет, по сути. Ну, что значит разниться? Вот здесь сидел человек на интервью, он сказал, что если так взять Россию, то 20% там, процентов более-менее живут, а 80% это нищета. Ну, То есть там сводят ну, концы с концами большинство... Я слабо знаю Россию, да. То, то я там смотрю иногда, да, то, что там показывали э, российские блогеры, как живется, да, но это ужас немного. То, что они показывают. Мегаполис, например, город, большой миллионник, да, mm-hmm. он будет, соответственно, жить побогаче. Ну, это ясно. Нежели глубинки уже будут отдаленные. Угу. Вот, и, например, кто-то из глубинок переезжает уже в большой город уже. Там, ну, большинство россиян, они из чтобы глубинок, те, было... с которыми я говорил, да? И то есть, как бы, единственный шанс что-то там в жизни иметь, это армия мы, мы не говорим там о каких-то глобальных вещах, там путешествовать, например, как-то развиваться, а просто чтобы более-менее нормально покушать иметь. Как бы единственный шанс в жизни, там где-то ну, из глубинки вырваться, да. это, это армия. Ну, получается так, да, как бы многие молодые парни, молодые люди выбирают, да, службу. Еще раз вопрос. Для вас это СВО или война? Ну, на данный момент получается война. А вот э, россияне всегда говорят «получается», да, вот э, что значит это слово, да, вот есть вещи, на которые там четкие ответы есть. Вы сомневаетесь в этом, что это война? Нет, я не то, что сомневаюсь, просто я никогда такого не видел. Дело вот в этом все. Э, Путина вы поддерживали? Поддерживаете? Вам еще там нету 40, там 33 года, но... Да, 33-34 где-то так. Но всю свою сознательную жизнь фактически вы выросли под Путина. Это президент, которого вы помните. Вы шли голосовать, уже был Путин. Вы голосовали, на голосованиях ходили? Ну, на голосование, конечно, ходили мы, но каждые выборы, они, соответственно, это же выбор человека, его да. личное, как бы сознательное. Да. Ну, Путина вы вот его политику как бы поддерживаете? Ну, получается, ну, как сказать вам, то, что э, когда, например, я еще, ну, когда президент наш пришел как бы к власти, вот, определенные перспективы-то были, ну, как бы по развитию страны, вот такой, таких моментов. Mm -hmm. вот. А, насчет войны, конечно, вот это то, что происходит сейчас на Украине, не знаю вообще, что сподвигло на это. Ну, вы интересуетесь политикой, я не верю, что вы не интересуетесь политикой. Ну, границей полтора года э, до Вообще вот это полномасштабное вот это вторжение, то, что сейчас. Года полторы на телевизор вообще не смотрю, потому что у меня круглые сутки столько мультики. Так как двое маленьких детей, я приду с работы, они смотрят мультики. Ухожу, они уходят в садик, прихожу, они опять смотрят мультики. И смотреть то, что там по телевизору, если на что-то нужно, я наберу в телефоне, посмотрю для себя новости конкретные, или что-то выбирая, не именно зациклюсь на одних новостях, а имею выбор, чтобы можно было сравнить, не с одного канала смотря. Вы ездили куда-то в другие страны в жизни? Нет, а, пока мне не довелось Почему? Ну, не знаю, свои заботы, хлопоты какие-то. А хотели бы увидеть, как живут другие люди? Ну, дай бог придет время. А, а почему не могли ездить в другие страны? Вот что значит там забота, хлопота? У меня тоже забота, хлопота. Ну, это понятно, могу... да, как бы это не факт того, что как ну, не фактор того, что ты можешь не как бы выехать за свою территорию, как бы свое А почему? Не можешь? Ну, наверное, может быть, или по финансовой возможности, то, что не всегда это как бы складывалось. У вас двое детей, да? Вы бы хотели, чтобы они жили... Вот э, вы видите свое будущее или своих детей в России? Ну, я для этого все сделал. Это мои дети. Нет, чтобы они вопрос жили. в другом. Вот вам нравится те обстоятельства, в которых вы живете, да, вот ваша жена и так далее, чтобы ваши дети жили в такой же стране. Ну, как говорится, выбор у нас не, не велик. Выбор всегда в жизни есть. Всегда. Ну, я согласен, да, выбор он всегда есть. Ну, будем стараться. Все зависит от меня, от моей жены. Большинство зависит от меня. У меня вопрос другом. Ну, у меня вопрос в другом. Он нравится, Россия, в которой вы живете. Потому что я по-другому поставлю вопрос. Россия свободная страна? Получается, как бы и нет и да. Хорошо. Нет, почему нет? Ну, не всегда, как бы ты можешь в рамках закона, ну, как бы высказаться, свое мнение. То есть свободы слова нет? Ну, да, получается. Почему да? Ну, то, что ты не имеешь права как бы свое слово выразить. Нет, нет, вы говорите и да, и нет. Да, нет, то, что нету свободы слова. То есть в России нету демократии, правильно да. я понимаю? Ну, получается так. Да. А вы говорите, что можно сказать и да, что она свободная страна. В чем, типа, она свободная? Ну, свободно, ну, как у тебя все равно перспектив как бы много. Я говорю, зависит от каждого человека. Если ты кто ищет, тот всегда найдет. Захочешь ты, ты будешь развиваться, ты будешь для себя жить более Хорошо. благоприятно. Хорошо, вот э, чем вы гордитесь? Что такое сделала Россия да, для мира, для мира за последние 20 лет, которые Путин чем вы, как россияне, можете гордиться? <coughs> Ну, я хотел бы, чтобы не забывали про то, что когда происходили какие-то где-то в других ну, странах, э, происходили какие-то глобальные там, ну, катаклизмы, были там, например, наводнения, цунами и так далее, а, то, что наше Министерство чрезвычайных ситуаций, оно буквально на первых порах, оно попадало в эту страну и оказывало ту помощь, которую могли мы предоставить. Смотрите, это делали и другие страны. Мы говорим о вещи, которые вы, как россияне, можете гордиться своей страной. То, что за последний, ну вообще за какой период времени? Ну, вообще за 20 за... лет последний. Пусть будет, когда распался Советский Союз. Ну, я только такой, такие вещи вот принял, то, что по поводу оказания помощи. Это делают другие страны. Ну, большинство в то время этого как бы видел у нас. Ну, не знаю, ну, я вам там примером могу навести, да, вот немцы там гордятся автопромом, да, резьмерезиной машины, да, когда мы говорим о Америке, это технологии, да, это интернет, компьютеры и так далее, они это дали всему миру, да, итальянцы, у итальянцев там это мода, дизайн, да, ну, также, да. большие концерн, Fiat тоже у них, да, на которых тоже ездит полмира, как, как бы, ну, пол Европы пусть будет, да, вот французы, да, это тоже автопром, технологии, ну, хорошие врачи, хирурги тоже есть. Да. Что, чем вы гордитесь своей страной? Как, что, что такое типа, сделала Россия за эти последние 30 лет? Прорыв в чем? Ну, как-то был все на своем, на одном том же уровне, в принципе, такого сильно глобальных прорывов-то не было. ну Почему? Ну, как говорится, я не такой большой человек, чтобы, наверное, все как бы... Из таких маленьких людей, вот вы говорите, сейчас я вас спрошу, почему я спрашиваю, поддержите или не поддержите политику Путина, вот вы зашли в другую страну, да? Из таких маленьких людей, как вы, делается большая политика мировая. Из таких там солдат, сержантов, рядовых, младший офицерский склад, старший офицерский склад. Вы рука Кремля здесь. Но ну, мы как исполнительное лицо. Как говорится, мы, мы, мы пришли служить, исполнять долг. Ну, как, не Какой то, что долг? долг? Не, чем, то, не долг чем долг? Родине, а то, что мы служим. Ты пришел, ты понимаешь, с чем у тебя связана работа твоя. Хорошо, С чем связана ваша работа? Связана с заходом в другую страну? Нет. Вот, но никто же такого как бы и не ожидал. Все выполняют, как у нас по приказ есть приказ, как говорится но не как бы... Чем для вас здесь 9 мая? Здесь именно или вообще, вообще в ну, целом? Что вообще вот в России. Праздник? Вот чем для вас 9 мая есть? Ну, как я вырос на, на истории, на всем этом, на рассказов от ветеранов, которые еще оставались живы, которые по сей день живы. 9 ну, мая – это э, победа можно сказать, ну, как Великая Отечественная война была, то, что, а, вот, когда тогда были все вместе, все народы были вместе против Хорошо, фашистской это победа Германии. над нацизмом, да? Да. То есть это была защита своей страны. Да. Я знаю, что как бы ну, в России это там супер праздник, это как бы самое большое действие, да, там и выходят и парады, там Путин все время вещает. Это понятно, да? Россия, Россия этим гордится, да? В Украине мы празднуем 8 мая – это день примирения, мы помним о том, что сделали наши предки, украинцы, украинцев очень много погибло во Второй мировой войне, много миллионов. И мы, у нас есть эта память, мы это чтим и не хотим этого повторения. Да? У нас нет лозунгов «можем повторить» да. на Берлин. Да, мы умные люди, как нация, и мы не хотим больше войны. Да? в россии это немного по-другому. По, по да? На Берлин вот это все, да? Это, ну, как бы воевали вместе, победили нацизм, да? Как бы за, там, за русского, ну, есть какое-то логическое объяснение, почему, например, вы, как россияне, гордитесь дедами, которые воевали, и советской армии, да? Которые также воевали украинцы. Да. Сейчас я вас спрашиваю, уже как российского военного, чем вы гордитесь своей армией? Ну, на данный момент, конечно, после вторжения, как бы, не знаю, чем гордиться. А то вы искренне говорите? Да. То есть вы понимаете, что сколько горя такие солдаты, как вы, принесли этой стране? Я понимаю. И этому народу? Я понимаю. И все деньги? Все деньги. Вот с кем я не говорю, ну, я понимаю, что финансовым стимулом были деньги. То есть стимулом в большинстве случаев были деньги, потому что э, как бы россияне ничего не хотят, не хотят изменить в своей стране, затерилизуют другую за деньги. Вот нету какого мышления каких-то ценностей. Все говорят, нацистов нету. Большинство из них даже не может объяснить, что такое нацизм и так далее. В стране своей не свободны, они ничего не хотят поменять, но они лезут помогать украинцам. В чем? Я просто не понимаю. Может быть, та информация, которая нам, мы ну, людям поступала на протяжении какого-то определенного времени. То, что делает Скобеев, Соловьев, это преступление? тоже я не знаю, как они, чё, чем они мыслят вообще. Как бы я не могу им в мозг залезть и под, преподносить это пропаганда. Вот это пропаганда за деньги, за большие деньги. За большие деньги. Они рассказывают о плохом Западе, зато у Соловьева виллы есть. Вот Виталий подожгли там, э, не знаю, несколько месяцев назад. Ну, то есть люди гонят на Запад, но они хотят жить как на Западе. Большинство русских политиков зарабатывает деньги на таких, как вы вот на этом всем 100, 100, 140 миллионах э, быдла, которые они считают, но зато они хотят иметь недвижимость э, за границей и жить как за границей. Да 100, 140 лимонов плепса вот идет как э, на убой здесь. Ничего не думают. Все говорят, мы маленькие люди. Почему россияне не хотят что-то изменить в себя в стране? А лезут в другое. У меня вопрос просто. Может быть, и хотят многие что-то изменить в лучшую сторону, но, как бы сказать... Кто хочет? Я говорю, многие, может быть, хотят, как бы люди, но не знаю, или не знаю. Может быть, менталитет такой со временем сложен. Хотите сказать что-то украинцам? Обратиться к ним? Ну и да, я бы, конечно, хотел сказать, попросить прощения за тот причиненную боль, страдания, все там подобное, что происходит, происходило и продолжает происходить на территории Украины. Ну, как говорится, я сейчас говорю за себя, но за всех я не могу сказать. Россиянам хотите что-то сказать? Ну, каждому гражданину Российской Федерации я хотел бы сказать, чтобы думали каждый более объективно. Thank you.